bem com vocês? Hoje o IE aqui na Combrade. A gente veio aqui em Guarulhos conferir a Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas Regional Sul. Um encontro que reúne as juventudes de 5, 6, 7, 8 estados, não lembro. A gente está muito feliz de estar aqui. Por que, Natália? Porque tem um monte de gente que conhece o IE e é, a gente está muito feliz com isso. A gente está muito feliz de conhecer todo mundo que conhece a gente. A gente queria mandar um super abraço para vocês. É muito bom ver vocês aqui na Combrade gente gosta muito de vocês também. A gente está muito feliz de ter encontrado todo o carinho, receber todo o carinho que a gente recebeu aqui. E vocês são sempre bem-vindos lá na nossa terra, no Espírito Santo. Tem chocolate, tem fábrica de chocolate, tem é. Tem é. Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Yeah! É! Somos de Santa Catarina e do Espírito